Dari cerita di Alamo, The Predator, Bila Pisau Bolo, ya, semasa Perang Dunia Kedua, Peter Rambo, Daniel Boone, Kit Carson dan juga Jim Bowie. Uh, inilah cerita-ceritanya kawan-kawan ya, di sebalik uh, inspirasi mereka bentuk Puzon Wilderness Bowie. Apa khabar kawan-kawan semua? Apa khabar semua subscribers? Mari kita sama-sama ya buat unboxing yang kedua kali ni lah eh. Sebab ada orang dah buatkan kita satu kali ya. Dan juga kesan pertama uh, buat bilah gergasi ini ya. Uh, kali ini Work Tough Gear bersama dengan Dave Puzon dari Positive Made Leathercraft mengeluarkan uh, bilah jenis Bowie uh, yang untuk digunakan buat tempat berteduh ataupun shelter uh, mengulit dan memotong daging buruan ya dan juga untuk mempertahankan diri dari binatang-binatang buas ya semasa kita <laughs> di hutan sana ya. Uh, package uh, bila pisau wilderness boy ini ya datang dengan tali nylon ataupun ballistic nylon strap uh, tali gagang ataupun lanyard ya yeah, uh, bersama dengan uh, dua paket set screws yang lengkap ya yeah, uh, dengan rencana tampalan velcro patch ya yeah, dan juga uh, sepasang mag force malice clip Uh, Puzon Wilderness Bowie ini uh, menggunakan besi SK85 dengan ketebalan 5.9 mm uh, bersama dengan tank gagang yang penuh dan beralur bila ditempa ya ke tahap 56 ke 58 Rockwell ya kemasan bilah dapat kita lihat ya dicuci dengan asid bersama batu kerikil ya Ah, dan asalnya menggunakan saber grind uh, dengan mata convex ya kawan-kawan uh, keluar langsung daripada kotak kita akan dapati yang bilah ni siap tajam kawan-kawan ya oh yes it will cut ya yep. panjang bilah keseluruhannya 424 mm panjang bilahnya sendiri 236 mm ya berat pisau bersama sarung agak berat sedikit lah ya kawan-kawan 1 kg tapi tak mengapa uh, sarung kydex sahaja 171 gram uh, dan bilah pisau tanpa sarung 850 gram ya uh, sarung bilah uh, diperbuat daripada kydex menggunakan kaedah berlapis ataupun sandwich style ya dengan ketebalan 0.08 mm. Uh, bila mudah ditarik dari sarung dan melekap ya tanpa berdetar ha? tak ada rattling tu uh, kira dah baguslah kawan-kawan kan ya uh, dengan uh, bila seperti Pozon Wilderness Boy ini saya kira rasa yang terbaik sekali ya kalau, kalau kita nak bawa dia kita bawa dia secara berselimpangan ya walaupun kita boleh uh, lilitkan bilah pisau ni pada tali pinggang kita uh, tapi hati-hati kawan kalau nak lilitkan di pinggang ya uh, jangan sampai seluar kita melorot ke bawah pun kawan-kawan nanti tersalah potong ya kawan-kawan okey terima kasih sampai kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang